Saluton, cae bonvenon al nuovo episodio. Ci matene mi auscultis la interview on de Chelsea Moses al Nicola Ruggero, cae mi trasciatis gin, mi devastiri. Mi tre bone conas Nicola in dum multe da iaroi, li ecce sequis mian curson pri lingvo planado cae plan nella Università di Torino e se li jam spertis multe pri esperanto ca interlinguistico compreneble. Cai... Ja, la interviuo venigis al mia menso episodon quiu occasis anta o multa iaroi. Estis eble la iarfino inter 1900 naudec sept 1900 mi pensas che mi estis eh, en eh, la internazia seminario eble entrava entrava povas esti kai cune con Jorge Camacho qui un mi conis eh, ec conis tiam kai tie, fakte ni discutis pri la traduco e della proluloi disneyai chi è Mickey Musso, Donaldo Anasso, kai multe aliai kai ya ne simplas la afero chune ne? esta smulta diversa i traduco i kai nesta ufficiala ne diru el dono della comixoi kai ecte tiam mi interessi pri comixoi in nesperanto no longanta umidito resto con ni con medito con ni dankon Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti con vi sur la unua letero e la sectio quin iam presite leteroi qui est iscribita en la iaro 1888 a Leopold Einstein en Nurnbergo. Via demando tusciante mian personon, min mirigas. Ciar entia afero, la persono dell'iniziatoro estas tute sensignifo, cae mi volus resti eterne sub pseudonimo. Sed, anta ovi, mi ne volas esti cascita. Mi estas curazisto, cae mi ricevis mian educon en la Universitato de Varsovio mia agio estas tridec iaroi, cae, se Dio volas, mi energie laboros por mia amata afero, gis mia morto. Mi permessas al mi esprimi la esperon, che parton de via energio nun vi volos donazi ancao alla lingvo internazia. Ricevo la plei respectan saluton, de via humila servanto esperanto do mi ciam pensis pri la reservemo de Zamenhof sub pseudonimo e li usis multain do ne temas nur pri ni diro ni diru opportuna strategio por por eviti firman censuron en Ruslando tiam. Sed vere temas pri io pli profunda. Do, ja, do imagu che se la agio de Zamenhof estis tridec en 1888, tio signifis che la el pasio de Esperanto alvenis ciam Zamenhof estis ancora o suffice iuna, cai do, kia, fido ie la afero, lia amata afero, char li havis plenan proiecton por sia vivo gis sia morto. Cai in citio e poco estas tre mal facile. Trovi planon nur por unu du iaroi, ne por la tuta vivo. Cia mi parolas con miei studentoi, shainas che por ili estas ec pli malfacile trovi sian voion ol ciam mi agis kiel ili, mal pli ol tridec. Do, mi prenu espiron e la vorto de Zamenhof citie, cae espereble ili povas ancao inspiri vin. Dankon provia atento, gis morgo, cae kiel ciam, antauen, C'est une fine.